Me shku në rrugë Qafshtamë nga prapë, e për të ikur me zbrit në Tiranë, do të zgjohesh në orën 5 e gjysë të mëngjesit. Ta në këmbë për të arritë te anija. Për të arritë në Koman, janë edhe 2 orë e gjysë me anije me 3. Edhe 4 orë Ishim me, me gjithë lagjes, ishim të njëjtë, nuk u veçoheshim asnjëri nga njëri-tjetri. Kishte dy shkolla, e, kishte fmij ma shumë, ishte ma fshati ma i popullarizum. Gjanat fillun pas e, regjimit komunist, që ka që më përpara që filloi demokracia, Filloi lëvizja e popullsisë nga këtu, për te një jetë më të mirë. Dhe ajo ishte një, një lëvizje që e bani fshatin që të jetë sa ma, si të them ma i vdekur. Kam qanë 16-17 vjeç, kur e kam marrë atë mendim, po dhe kisha qejf në atë kohë, Që thosha, o vetëm të iki, vetëm të iki, po nuk e dijsha se ku do shkoj. Unë kam ikën që kemi ikën në nëndhetë e nëndën, ka qënë fundi pafërsisht i dhjetorit, kur uh, jemi fut me një qytet që kemi dalë, që ishte ndërrimi i viteve, duke ndejt, vitet kaluan, papunësi edhe gjithçka shkoi duke u mos normalizue. Edhe më erdhi një ide që të dal në fshat dhe të bëj një punë temen ose një diçka. Sa të mundem, sado të vogël, po të jetë e imja. Në momentin e fillimit që kemi ardhur këtu, kisha një emocion të gëzimit që po kthehesha në fshat, aty ku kam lind, por edhe një diçka tjetër e kisha se do Kisha një problem duke menu gjithmonë në të ardhmen. Si do më shkoj? Si do më shkojnë punët? Dhe çka mund të bëj? Aty në fshat. Edhe, a, mendimi jem ishte, gjithmonë, që të ngjitemi edhe të vemë ndonji bagti, ndonji gja, që të kemë të ushqehemi, pika e parë për vedi, Kushtet kanë qënë copë copë, shpia ishte rrënume, çatia pikte n'gjith antë, por punën më të parën e më kemi ba vetëm të mlojmë, të hedhim ujin jashta. Pastaj kemi vazhdu edhe ble dhitë. Bleva fillimisht 15 kokë Dhi. Edhe kaluam atë vitin e parë, shkalla e parë që edhe direkt vitin tjetër morëm edhe 25 të tjera. Vazhdojmë gradualisht dhe pas anëjt duke i shtua ne, kemi afrua në qashtë të shaku. Këtu më për mu më pëlqen faktikisht këtu jeta bëhet me Kjo gjithçka që mund ta bëjmë me prodhimin e bëjmë bio, pavarësisht e lodhjes edhe kësaj. Dhe pika e dytë që nuk më pëlqen këtu, nuk ka shkollë. Që mund të martohem, mund të kem fëmijë dhe nuk ke ku t'i çosh nga shkolla dhe nga spitali. që janë dy gjana kryesore të jetës. E shof të ardhmen për shembull tek te tek shkolla e fëmijëve. Prap që na len me një farë pikëpyetje se shkolla është gjithçka për fëmijën, që mos të ngelet dhe ai me një shkollë siç kur kam ngel un vitet ma përpara. Ne shumë një stallë do të na ndihmonte, sepse mund të shtojmë edhe bagëti ma tepër, Mund të kemi mbarështim ma shumë, se edhe një një një gja prapë ma e mirë dhe për bagëtinë, se ngase ishin shumë më shtrejtë dhe s'kishim as ne ka t'i ushqejmë, s'kishim ka t'lëvizim, ka t'bëjmë edhe mjeljen, edhe kjo ishte vështirsi.